देखो मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे मुश्किलों में है ये दिल मेरा माना तेरी सूरत की है चांदी सौ टक्का बिल्लो मेरे दिल का सोना भी खरा ये तेरी चांद वालियाँ है होठों पे ये गालियाँ ये तेरी चांद वालियाँ है होठों पे ये गालियाँ सोचने का मौका ना दिया सूट पटियाला तेरा जुत्ती अमृत सरिया दिल कमजोर है मेरा मुक जाने नखरे तेरे मेरा इश्क नहीं मुकना पक्का है प्रॉमिस जटदा लड़े नैनो के पेचे डोर से मुझको खींचे लड़े नैनो के पेचे डोर से मुझको खींचे डोर तू पतंग seguirá